ያምርባቸዋል ሱናው ጀነት የደረሰ ያምርባቸዋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራቡ ያምርባቸዋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራው ያምርባቸዋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራው ያምርባቸዋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራው ያምርባቸዋል ሱናው ወደ ሙሽሮቹ ያምርባ መቋጫን እስኪ ተመልከቱ ያምርባቸዋል ሱናው ጨረቃና ኮከብ ያምርባቸዋል ሱናው መስለዋል ሁለቱ ያምርባቸዋል ሱናው ጨረቃና ኮከብ ያምርባቸዋል ሱናው የእስልምና አርማ ያምርባቸዋል ሱናው በእነርሱ ላይ ታየ ያምርባቸዋል ሱናው እንጉዲታ ይሰማ ያምርባቸዋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራቡ አምርባቸዋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራው bacioan sunau Mușorită, mușorau, i-am răbacioan sunau Mușorită, mușorau, i-am răbacioan sunau I-am răbacioan sunau